aku dengar um, Ustaz Adi Hidayat lagi. <laughs> aku saya layan dia je. Ah. Ah, tapi kalau macam shopping mall, tempat tu bukan tempat ah, dia bukan tempat agama lah, tempat orang tujuan dia untuk membeli belah kan. Dalam hmm. dalam market pun, dalam shopping mall pun macam-macam benda ada kan, maksiat lah senang kata. So hmm. dia, dia tak boleh kira makro ke something like that lah. Hmm. Ah, tapi kalau kat rumah, ah, digalakkan untuk buka ah. Walaupun budak-budak bising, kita berbual, hmm. kita tak dengar 100% tapi uh, ada dia punya manfaat dekat situ. Maknanya Quran okay. untuk kita dengar. Bukan dalam keadaan yang kau pun tengah bobo-bobo-bobo lebih Quran tengah play on the background. Uh, so okay. adab dia adab dia kira uh, Quran untuk didengari.